بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میں نے آج ٹاپک چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی ایک خاتون ایک عورت ایک وائف وہ ایکچولی چاہتی کیا ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے زندگی میں سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ جو ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے جو اسکول گوئنگ ہوتی ہے وہ ایکچولی چاہتی ہے کہ میں جب اسکول سے واپس آؤں ٹیوشن سے واپس آؤں اسٹڈی کمپلیٹ کر لوں تو جو میرے پیرنٹس ہیں میرے ماں باپ ہیں میرے بہن بھائی ہیں وہ جو کچھ میں نے سارا دن میں اسٹڈی کیا ہے پڑھا ہے اس کی وہ تعریف کریں اسے وہ اپریشیٹ کریں جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو وہ گھر کے کام کاج سٹارٹ کر دیتی ہے سپوز تھوڑا سا کوکنگ کر لیتی ہے تھوڑی بہت کلیننگ صفائی ڈسٹنگ کروا لیتی ہے مدر کے ساتھ تو وہ چاہتی ہے جو اس نے کام کیا جو اپنی ماما کو اپنے بابا کو اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا اس کے اس کام کو اپریشیٹ کیا جائے اس کی تعریف کی جائے وہ ایک مطلب کہ یہ نیچرلی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ نیچرل رکھ قدرتی ہے کہ وہ جو کچھ کام کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میری تعریف ہو بس اسے کچھ کرنا نہیں ہے اس تعریف سے اس کو کیا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے اس کو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ بہت مطلب کہ سیٹسفیکشن فیل کرتی ہے ایسے ہی جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ اپنے لاز کے ساتھ رہتی ہے تو موسٹلی گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ جو میلز ہوتے ہیں جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ اپنی سسٹرز eh, کی اپنی بھابھیوں کی اپنی وائف کی تعریف نہیں کرتے جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے وہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہم جو میلز ہیں انکلوڈنگ می ہم جب کہیں جاب کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی فیمیل سٹاف ہے تو اگر وہ ہمیں کوئی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہمیں کوئی گائیڈ کرتے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کو تھینکس کہتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بینگ میل میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب گھر پر آتے ہیں آپ کو ریڈی میڈ کپڑے تیار ہوتے ہیں آپ کو پریس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کا کھانا ریڈی ہوتا ہے آپ کے شوز آپ کے کپڑے آپ کا لنچ ڈنر بریک فاسٹ ہر چیز ٹائم پہ ریڈی ہوتی ہے کیا آپ نے کبھی اپنی وائف کو یا اپنی مدر کو یا اپنے سسٹر کو یہ کہا ہے کہ آج ماشاء اللہ زبردست آج تو بہت اچھا کام کیا آپ نے حالانکہ وہ تو نیچرلی روزانہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ آج آپ نے بہت اچھا کام کیا آج کھانا بہت اچھا بنایا آپ نے آج میرے کپڑے بہت اچھے استری کیا آپ نے آج گھر کی صفائی بہت اچھی کی ہے اتنا کہنے میں کیا ہوتا ہے اتنا کہنے میں ہوتا کیا ہے آپ کو باہر جو آپ کی کولیگز ہوتی ہیں یا آپ کہیں سے کس کوئی فیمیل آپ کو سپورٹ کرتی ان کو تو آپ تھینکس گیون کہتے ہیں ان کو تھینک یو شکریہ یہ وہ اور جب گھر پہ آتے ہیں تو یہ چیز گھر پہ اپلائی کیوں نہیں کرتے گھر میں بھی تو لاگو کریں نا آپ گھر میں اپنی سسٹر کو اپنی وائف کو خاص طور پہ اپنی وائف کو اپریشیٹ کریں جو وہ کام کرتی ہے آپ ان کو اپریشیٹ کریں بس عورت کی یہی سب سے بڑی ویکنس ہے کہ جو وہ کام کرے اسے آپ اپریشیٹ کریں اپریشیٹ کریں گے وہ اس سے اور اچھا کام کرے گی آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کی تعریف کرے گی اور آپ کو مزید اچھے کھانے کھلائے گی اچھے کپڑے پہنائے گی اچھے کپڑے اسری کر کے دے گی آپ کو تو یہ ایک عورت کی ویکنس ہے ویک پوائنٹ ہے لیکن بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو کریں میں کہتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اس سے آپ کو